你好，我是小夫。到目前为止，换新回来的微星叉五七零 S H Max WiFi 这块主板已经在我的电脑中稳定运行了大概四个月。这期视频之所以现在才发，其实就是想通过长期使用来测试一下这块主板的稳定性如何。各位如果看过我去年八月中旬那期 TUF 叉五七零对比刀锋叉五七零 S 视频的话，就会发现当时的那块微星叉五七零 S 不光做工糟糕，稳定性也十分堪忧。 我的四条英瑞达内存在当时的那块微星主板上，一旦超频就会导致系统崩溃；而在 TUF 叉五七零上，内存则可以稳定运行在三千六，处理器 FCLK 一千八。我只好联系微星卖家换新，在九月中的时候拿到了换新回来的主板，并且装到了新机箱里。各位如果对联力 O 十一 Air 机箱的散热表现有兴趣的话，也可以看看我的往期视频。到目前为止。 微星超薄精 s H MAX WiFi 已经在 FCLK 千九和内存三千八的状态下稳定运行了四个月左右。这期视频我就来和各位简单汇报一下这块主板的长期使用体验。至于具体的安装过程，就不在这里多做赘述了，各位可以看我之前的视频。我目前在用的这颗 Ryzen 三六零 X 是在二零一九年中购入的，算是 z 二最早的批次了。体质嘛，非常的奇妙，在大雷和大雕之间反复横跳。正常使用的时候。 这颗三六零叉的电压有时候会莫名其妙的飙到一点四五伏，甚至更高。按理说这么高的电压对于 Z2 来说应该算是个大雷了。但是另一方面，之前我搭配两根八 G 的英睿达内存，随便点点就把 FCLK 超到了一千九，内存超到了三千八，还稳定使用了两个月。这个 FCLK 对于二零一九年夏天生产的 Z2 来说，应该算是体质很好的。各位觉得我这颗三六零叉是大雕还是大雷？ 另外，我这颗三零零叉烤机的时候，只能勉强达到单核四点三五 G 赫兹。AMD 宣传的单核四点四 G 赫兹，我是从来没见到过。说回微星这张叉五七零 S 的超频，先说结论，这张主板的内存超频非常的玄学。经过一天一夜的折腾，我只能通过微星的 Memory Try It 实现了 FCLK 一千九和内存三千八，并且一直稳定运行了大概四个月，也就是到现在。 然而，另一方面，在最初的几周，每次冷启动时，这块主板都会有二次启动的问题。但是，无论是烤机还是各种测试，都可以稳定通过。说回内存超频，为了排除掉其他硬件可能带来的干扰，我当时仅安装了双条内存、一个 SATA SSD 和一张 RS560 样机卡。我先通过微星自家的 Memory Trade 尝试将两条内存超到了3600和3800，并且设置了对应的 FCLK。 并顺利通过 iDa 六十四烤机测试。不过微星的 Memory Trait 给的小餐非常宽松，我打算装上四条内存后再慢慢调小餐。然而插上四条内存之后，玄学的地方就出现了：一模一样的内存小餐，Memory Trait 就可以成功点亮电脑，但是我自己手动输入的小餐就死活过不了内存自检。这期间我反复尝试各种内存小餐搭配，为此还上网下载了一个 DRAM Calculator 来参考。 即使是 safe 的内存参数，仍旧无法顺利点亮主板。期间我尝试了给内存和处理器加电压，然而这块主板根本不给面子，雷打不动，死活过不了自检。最终我只好放弃，向这张主板妥协，让内存运行在 memorytrate 的三千八十二 R 二 R 二 R 二四二下，然后将处理器的 FCLK 拉到了一千九，并且一直稳定运行到了现在。相比之下，我之前南桥发热严重的那块 t u f h 五七零主板。 简单改改内存频率和时序，不需要动小餐就能点亮并且稳定运行。我突然开始怀念起我那张华硕主板。然而这还不是最玄学的地方，最玄学的事情是，这台电脑在使用了一两周之后，从某一天开始，按下开机键就再也没经历过二次启动了，反而变成了延时开机，表现为按下开机键大概会有一到两秒的延迟，风扇才开始转。这期间我对这块主板什么都没做过。 BIOS 没升级过，甚至连机箱侧面板都没打开过。哦，我真是见鬼了，我的老伙计。最后说说做工和其他方面，这次换新回来的 x 五精零 S 做工明显要比之前的那块好，各种跳线接口都没歪。各位觉得满分五分的话，这张主板的做工和用料可以得几分呢？另外，BIOS 里的傻瓜化内存超频 Memory Try 对新手也十分友好。 只不过我唯一没想到的是，继处理器、内存、体质乐透之后，主板做工和超频能力也能抽奖的。同时让我不太满意的是，这张主板的 WiFi、蓝牙天线设计的不太合理，与附近的 USB 接头有冲突。如果不想造成冲突的话，就只能这么摆，结果就是信号衰减严重。相比之下，我更喜欢那种通过两根线引出来的一个天线头的设计。就在我准备发布这期视频的时候。 我在微信官网发现了这块主板有新 BIOS 了。于是，在好奇心驱使之下，我升级到了最新 BIOS。升级 BIOS 之后，玄学又出现了。这次无论是 Memory t r i t e 的三千八，还是我自己随便拉的三千八，都可以顺利进系统。但是，一旦开启 i w 六四烤机，就会导致电脑卡死，只能长按开机键手动关机。有意思的是，我按照 DRAM Calculator 给的 Safe 参数，手动调了一下内存小参。 小加了一点处理器和内存电压，不光一次性就顺利点亮起系统，还能顺利烤机十二分钟以上。但是 DRAM c a l c u l a t o r 给的 safe 参数明明不如 memory tray 来的宽松，就挺奇怪的。就当我以为这版 BIOS 解决了一切问题的时候，恼人的二次启动又回来了。唉，换个主板咋就这么难呢？我猜测，二次启动或许是与 AMD 的鸡舍有关。 我的旧主板 Tough X570 WiFi 在升级 BIOS 之前是没有二次启动的问题，但是更新到新版 BIOS 之后，二次重启的问题就出现了。至于微星这张 X570S 旋旋的内存超频能力是怎么回事，就不得而知了。我已经硬件阳痿了，不想再折腾超频了。